é Chuchuzinho, tranquilão? Meu nome é Miguel Silva, você tá no canal do Miguel 208. Hoje eu quero dividir uma história com vocês. Outro dia eu tava vindo da loja de biscoitos, aí, aí até que eu vi um pombo. Na verdade, não é um pombo, era um pombo zumbi. Todos os olhos dos pombos são laranja. E o olho dele era branco. Eu não tô criticando o pombo, né? Eu não tô falando pela parede. Eu fiquei com medo e fui, e fui embora correndo. Eu tenho medo de zumbi, porque zumbi é assustador, ué. Meu irmão tava vendo, passou na, minha cabeça assim. Cara, que é o filme bom, é filme dão. Porque tem da Walking Dead, aí acho que é filme de unicórnio. Aí, aí vem um zumbi olhando pra mim, eu falo, é assim, putz. Quando uma pessoa se torna agressiva e começa a comer a outra pessoa, que nem com um prato de comida, ela vira um zumbi. Eu acho que eles existem. O que, que você ia fazer se tu encontrasse, estivesse andando na rua, caminhando tranquilamente, do outro lado, o que, que você faria? O que eu faria? Eu ia pegar o meu taco de beisebol aqui, a e ia pegar o tiro assim, ó. Como que é o nome do taco de beisebol? Licile. Fazendo assim na cara dele, ó. Bem na testinha, ó. Valeu, amigos. Na semana que vem tem mais. Não esqueça do joinha e de se inscrever no canal. Beijão.